Soy, bueno, soy Alcántara, estoy trabajando de enfermero en, el hospital de Mataró, sobre todo en la unidad de, infecciosos, y acabé la, acabé la carrera en, el, este 2015. Yo en el, tercer trimestre hice prácticas en, el hospital de Mataró, en la unidad de, bueno, en el itinerario de infecciosos, y pasé por la unidad de infecciosos y ahí es donde acabé consiguiendo trabajo. Antes, bueno, acabé las prácticas, pero antes de acabarlas ya me, dijeron que contaban conmigo para, para este verano, para hacer suplencias el verano. Actualmente estoy trabajando en, el mismo hospital de Mataró, pasé de la unidad de infecciosos neumología, ya estoy trabajando en, en todo el hospital casi y bueno, voy, voy rotando. De la carrera del, de enfermería en Tecnocampus destacaría sobre todo las las prácticas, la cantidad de prácticas que se hace, los laboratorios de, simulación que han sido muy prácticos y sobre todo que todo el mundo tenga miedo a las, las ACOE, que te dan una, te dan una perspectiva, te dan y con, los resultados consigues en qué momento estás tú de la carrera, si puedes verte o no enfrente de pacientes y qué capacidades tienes. Jo em dic Ixena i he estudiat aquí a Maria aquí al Tecnocampus, i em vaig graduar el mes de juny. Durant les pràctiques he estat a diversos centres, a diversos hospitals de, per aquí la zona, i durant l'últim any vaig estar a l'Hospital Clínic de Pràctiques, que és on també he de treballar actualment. Bueno, com a tema a destacar, doncs això, que hi ha moltes pràctiques i que durant l'últim any bàsicament hem estat fent pràctiques i que això va molt bé de cara a, a trobar feina després perquè ja, diguem-ne, tota la formació bàsica ja l'has fet i després ja més o menys ja veuen realment si si se't volen quedar o no. Actualment estic treballant a l'Hospital Clínic i bueno, vaig fent suplències, però van sortint coses. Bueno, soc la Marta Mínguez, vaig acabar l'any passat la carrera i d'infermeria i bueno, ara mateix estic treballant a l'Hospital de Granollers i al de Mollet. Doncs quan jo vaig fer pràctiques, a l'últim període sí que em van oferir feina mentre les feia, però per tema de distància vaig decidir agafar les, la feina que em van oferir després de les pràctiques. Doncs del Tecnocampus destacaria en quan a la carrera d'infermeria els eh, laboratoris de simulació que tenim, que són molt bons per l'aprenentatge i fan que a l'hora de, de sortir de la carrera tinguis molt bona formació.